ይባላል። divorce። የመጀመሪያው stage emotional divorce ይባላል። emotional divorce ማለት በህግ ሳይፋቱ ቤት ውስጥ ስሜት ተፋተዋል፣ ትተውታል ነገር አለሙን፣ አብረውም ላይተኙ ይችላሉ። መናደር ትታለች፣ መናደር ትቷል። divorce ግን አልተፋቱ፣ በጣም ይኖራሉ። ሁለተኛው stage ላይ legal divorce ይባላል። legal divorce ፍርድ ቤት ሄደው ይፋታሉ፣ በህግ ምናምን ይፋታሉ። ከዛ ሶስተኛው level ላይ economic divorce ይባላል። economic divorce ንብረታቸውን ይሄኛውን መኪና አንቺ ውሰጂ፣ ይሄኛውን አንተ ውሰድ፣ ቤቱ እንደዚህ እንሽጠው፣ ይሄኛውን አምጣ፣ ይሄኛውን አምጣ፣ ይሄኛው economic divorce ይባላል። አራተኛው stage co-parental divorce ይባላል። co-parental divorce ደግሞ ልጆቹ ማን ጋ ይሆኑ እንዴት እናድርግ? አሁን ለምሳሌ እኛ ልጆች ሶፊ ጋ ናቸው፣ እኔ ጋ ያመሻሉ፣ ሶፊ ጋ ያድራሉ፣ እኔ ያስጠናቸው፣ እንደዛ ነበር። ይሄ co-parental divorce ይባላል። አምስተኛው community divorce ይባላል። community divorce ማለት እኛ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ግማሾቹ የሶፊን side ይወስዳሉ፣ ግማሾቹ የኔን side ይወስዳሉ። ጓደኞቻችን ምናምን የነበሩት ይሄ co-parental divorce ይባላል። ስድስተኛው stage psychic divorce ይባላል። psychic divorce ማለት በአእምሯቸው ይፋታሉ። ብዙ የተፋቱ ሰዎች ስድስተኛው ጋር አይደርሱም። ሰባተኛው complete divorce ይባላል። አሁን እኔና ሶፊ በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ሄደናል።